Rita. Hola. Hola, perrito. Buenos días. Aquí hay un refugio de fauna y allí hay otro. Como é o conto? Hein? É. Mas é. a escopeta, a escopeta está descarregada. ver. Como é o conto? Aqui não se pode caçar. Hay un can un puso. Pues digo chueu. Digo chueu por lo can, mas Buenos ideas. Vos nos meus refugios de fauna pasades viles como de todo, non? Estou dicindo ali oh, estes que están aí arriba, que hai un can un cruzo. Non sei se o GPS terá señal aí. Que pasou? Senta, mano. Vem, Tiquitinho. Ven, toma. Anda. Hay un can un puzo, xa lle dixen antes, os que estaban aquí. Eu pasei para baixo, a avisar que iba con burro eu volvín para arriba, collín o coche, fun a la carretera a ver se os topaba, porque os canos non poden entrar aí no refugio de fauna, eh? Bueno, pois, pois fun pola carretera a ver se os vía, porque me dixeron que iba a buscar unha corda, xa vai máis dunha hora, e o can está liberando no puzo, leva toda a mañá. Vou gravar para que depois non digan que houve lío. O can siga lito da mañá. O, o can xa están alá por aí, hostia. Alá non viche nos coches ali que xa iban... Que vas? Eu, alá onde están eles? A ver se hai, a, a ver se hai máis dun can. Hostia. O can é un negro que ten unha cousa así canela eh, redonda. Está con el o raposo tamén? Espera, espera. Non, non din raposo. Non está o raposo o can? Non, non, ali non hai raposo. Non, falta xa algún can máis. E onde é o puzo? Perguntei onde é o puzo que está aí. É aí arriba, um caminho que entra aí para arriba, para a parte abaixo do muro. Pois eu passei para arriba co burro e ainda fui mirar se na outra carretera. Não, pois Hostia, para... eu están alá onde, un pouco por riba onde ten o coche ou por ali, que ten ali o coche e disse ele, disse que estaba ali ao pé, casi ao pé do coche. O puzo? Sim. Que va. Então hai outro máis. O cão leva toda a manhã ali berrando. Ten que ser eso. É un can, é un can negro cun collar así ao lado da cara, canela. Ten un collar con antena? Ten. Lo, lo es. Pero é que non puso ese cara non colle, tío, ao GPS. No, no, pero dixo que estaba ali, ten que ser, ten que ser. Pero non está ao lado da carretera. Bueno, pé da carretera, dixo, dixo,